大家好。周深再次演唱《和光同尘》，这次是在二零二一中国品牌日晚会上。 《和光同尘》是电视剧《大江大河二》的主题曲。看过《大江大河》系列电视剧的应该了解，这部剧是改革开放以来中国发展的一个缩影，可以说非常符合中国品牌日晚会。实际上，周深现场演唱《和光同尘》已经不是一两次了。周深在某视频平台直播的《绽放之夜》上演唱的版本，周深在电视剧品质盛典与王凯合唱的版本。 腾讯 TME 的颁奖晚会也唱了《和光同尘》，二零二一中国品牌日晚会上演唱的版本。这几个版本虽然都是现场演唱，但是每一次的效果都很不一样。这种不一样就是现场演唱的魅力所在。录音室版因为可以反复录制，并且还有后期制作，可以让录音室版达到比较完美的程度。即使有多个录音室版。 都可以通过后期让多个版本之间几乎没有区别，但是现场演唱除了彩排时可以唱很多遍，一旦正式开始现场演唱，那么只能一次过。受到当时歌手对歌曲的理解程度、当时的状态、节目的安排，甚至是音响设备的影响，都会让现场演唱版本有所区别。周深演唱《和光同尘》的三个版本。 音响设备的影响应该是最小的，毕竟三个舞台都是大舞台，音响设备上都差不了。而影响较大的是对歌曲的理解程度与节目的安排。对歌曲的理解程度不同，在演绎歌曲时表达的方式也会不同。不管是技巧的运用上，还是情感的表达上，甚至是音色的细微变化上，都会不一样。 周深三个版本的《和光同尘》就是如此，每个版本都独一无二，都是当时周深对歌曲理解的体现。节目的安排更好理解，就如周深在电视剧《品质盛典》上那样，节目组安排他与王凯演唱演绎的版本从独唱版变成了合唱版，可以说变化非常大。至于歌手状态，如果了解周深，应该非常清楚。 周深对每个舞台都很认真，都会尽可能让自己的状态最好，对周深的影响并不大。因此，虽然是三个现场演唱版本，但是他们之间的区别会很大。这种区别除了周深的演唱之外，还包括周深的造型与舞美。周深在《绽放之夜》上的造型是一身黑配灰，到了电视剧品质盛典换成了红配黑。 再到二零二一中国品牌日晚会一身白，舞美就更不用说了。即使在一个晚会上，舞美都有很多的区别，更何况不一样的三个晚会。当然，有变化的，就有不变的。而三个版本的和光同尘不变的只有话筒。实际上，如果看过足够多周深的舞台，就会发现周深参加很多晚会，话筒都是一样的。 这个话筒是为周深量身定制的，这样的话筒售价不菲，但是因为是定制，所以非常适合周深的音色。定制话筒的歌手不少，而这些歌手基本上是对现场演唱要求非常高的歌手。为了能够给观众带来最好的效果，他们会选择去寻找一个最适合自己的话筒。周深用的话筒几乎都是他的定制话筒。 说明他对现场演唱非常在意，而周深也用他的实力与诚意给观众带去了一个又一个精彩的舞台。网友评论周深的现场，我挖了周深好多矿，深有感触。以前看别的音乐视频最讨厌翻拍，自从听了周深的歌，专找翻拍听，没办法听不了现场，为啥？因为官拍处理过，原音比翻拍难听多了。和王凯合唱。 为了配合王凯的低音炮，深深降 k 了。周深对舞台有他的敬畏和认真，每个舞台都非常认真，每一次的表现都为你了最好的输出。所以有时个人感觉不用比，每一次都有当下的最好。节目最后，我们来听听周深的现场吧。 Oh.